हिंसा धर्म युद्ध और सरिया कानून के सारे रोटी कपड़ा मकान और रोजगार का मुद्दा दफन कर दिया जाता है तालिबान रोटी नहीं धर्म की बात करेगा भारत में भी S C S T O B C के मुद्दों को धर्म के साथ जोड़ा जाता है कभी हिंदू मुस्लिम कभी मंदिर मस्जिद और इंडिया पाकिस्तान के सहारे दफन कर दिया जाता है ये हकीकत है भारत का भी जो अभी भारतीय मीडिया सिर्फ तालिबान तालिबान कर रही है वो अपने असली चेहरा भी नहीं दिखाती